हर हर महादेव शंभो आज हम अपने श्रोताओं को श्री मानस पूजा के पांच श्लोक सुना रहे हैं जो कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखित है और बहुत ही सुंदर पदों में गाने योग्य है आप जिस विधि से जिस तरह से भी इसे पढ़ सकते हैं गा सकते हैं इसके पढ़ने से शिव की पूजा का फल मिलता है बिना कोई पूजन द्रव्य के मन में ध्यान करना है शिव जी का और इसको पढ़ना है तो मानस पूजा कहते हैं ओ नमः शिवाय रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नान च नाना रत्न रत्नविभूषितं मृगं मदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हत्कल्पितं गीयताम् सौवर्णे नवरत्न खण्ड पात्रे धृतं पायसम् भक्षं पञ्चविदं पयोद्धरियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानां युतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलम् वीराभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा हेतेप्समस्तङ्मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां प्रभो आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचरा प्राणः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोत्रण शर्वा गिरो यत्कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोत्तवाराधनम् करचरणाकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनैनजं वा मानसं सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्देशी महादेव शम्भो जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शम्भो श्री महादेव शम्भो श्री महादेव शंभो श्री महादेव शंभो हर हर महादेव